alis na kami. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Bye bye. Kasabay. Ay, joke eh. Talagang pang tatlo lang to. Huwag hindi mahirapan si Ay. Ayun si At Anden. Hi. Maulan na ng gasolina. Wala na yung ano eh. Alis na kami. Saan tayo? Sabi ko nga sa'yo, Manila. Manila so. Going to Manila so. Ayun mo, baka na-forest lang muna. Thank <laughs> <laughs> you. Good morning, everyone. Ah, kakagising lang namin. Ah, Chan Chan. Hello. Hi, Aisha. Hi. Hi. <laughs> Yan, yung aga namin nagising kasi magagala kami. Sa? na. Ah. Hello, sister. Jopay. Ay, Kuya Sebe. Hello. Ay. <laughs> nalamig, nalamig, nalamig si Kuya Sebe. Kasi si Kaka naliligo. Then, mamaya kakain kaming breakfast. Then, aalis na kami. Punta kami ng Zoo. Manila Zoo. Manila Zoo. Sana makapasok kami sa Dolomite Beach pati kung pwede. Makapasok? Hi, Ayosha. Oh. <laughs> mamaya update namin kayo pag aalis na kami. Wow, so yeah. Isang, isang araw na budget, bukas tulunan. Ito si Ate Andeng. Ate Andeng! Ah, ah mabagong ligo si Kaka. Yan, paalis na kami. Ah, yan na. Aye! Aye! Aye! Aye! Aye! Aye! Aye! Yan, paalis na kami. Gagala na kami. Ano? Ay, kabili. <laughs> Ganda na. Ano yan? Nagdumating na si ko. Ah, alis na kami. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, kasabi. Ay, joke. Talagang pang tatlo lang to. Pag hmm. hindi mahirapan si Ay. Ayun si At Andeng. Ay. Maulan <laughs> na ng gasolina to. Wala na yung ano eh. Alis na kami. Saan tayo? Sabi ko nga sa'yo, Manila. Manila soon. Going to Manila soon. Ayun, baka na i-forest lang muna. Kaya siya. Hi, we're going to Manila soon. Ay, sige. Hi! Kakatagalin mo na. Ayan na, hello. Ding, tingin ka nga. Kaya siya. Chan, chan. Ikaw mo si Ash. Asyong! Asyong! Manila Luzon na tayo. Nasa Manila, sana kami. Gagawa pa ng isa. ano, aye, ano. Sa dulo ng dila. Para maging a. Tingnan mo si, si Aye. Pag natanong, oh, Indian talaga. Ah. Indian, ano to? Indian ano talaga. Yan ang napupunan. Huwag lang talaga makita ilong. Coroner, <laughs> akalay ka no. Yun ang tingin sa kanya ka no. Yung dapat yung mata. Oo, doon. Pwede na ba kayo bote? Pag-uwi na daw lumay. Saan? Bumalikan para po mag-uwi. Ngayon, magkano kaya entrance ngayon? Ah? Nandito na kami sa Manila Zoo. Kaya siya. Kaka. Ate, Yopay. Chan-chan, Ate Anden. Yan. Dito na tayo. Yopay, Yopay. Yan, nandito na kami sa Manila Street Free lang pala, free entrance lang, wala pong bayad. And sobrang ang ganda na pala dito talaga. Atande! Eh, uh, atande. Ah, di tayo, nahihina ako. natin. Yeah, papasok kami sa Butterfly Garden. Sa entrance daw. Saan saan? Sa entrance. No, no, no. Yeah. 嗯。 sa Manila. Saan tayo? Dolomite daw. Sa beach na, peke. Yay! Dolomite naman kami. Sa Dolomite. Uy, sanding, ah, anak mo eh. Paano